Nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Hapo unajua fanyeni hivi kwenu kumekuwa ati kumi kumi wa tulia tulia wacha na pesa so Japa. Que japa? Japa.